Здрасти, Ави. Здравейте. Ето съм аз. Аз съм Ави. Да, това е Ави. Това е нашата инструкторка по зумба. И днес помолих Ави да ни разкаже малко за зумба. И сега, Ави, зумба какво е? Зумба е фитнес упражнение с танчни стъпки. Салса, меренге, печата, самба и така нататък. Фитнес упражненията предимно работим ръце, дърги, ханш, корем, участва много. Виждала съм, че много от движенията, които вие правите, включват и кръста. Ето и аз показвам даже. Ханша. Ханша. Добре. Ще ни покажеш ли нещо, което е за, за корема и за, примерно, упражнение, което правите? Значи, ще покажа, примерно, това. Работи ханша. И ръце. Много което тягаме корема. Идваме към Добре. Ханша. Отново ханша. Ханша А в зумпа има ли упражнения на земя? На земя не е. Зумба не се играе на земя. Mm-hmm. Зумба са танцови стъпки, пак казвам, с фитнес упражнения. Зумба не се играе на земя. Добре. А, още нещо искам да те питам. От зумба отслабва ли си? Зумба се отслабва много. Ако тренировката, която 60 е минути, не маркирате просто, като отчитате, че нещо прави Mm-hmm. Ако правите е, с по-големи доскоци и по-голямо движение, се издарят хиляда калории. Хиляда калории за 60 минути. 60 минути хората, които са срещу мен, ще го правят и просто ще маркират. А колко често трябва да се прави една тренировка по зумба? Аз знам, гледам, че вие сменяте танци, има много сложни стъпки. Колко често трябва да се тренира? Ами три пъти в седмицата, според мен е добре. Любим ефект. Просто зумата е едно голямо забавление, тя много разтоварва психически и друго, което е чрез управлението на диетолога. Стягаме извадено тялото, време, танш, крака, ръце. Тези, които тренират зумба, могат ли да изглеждат като тебе? Разбира се, всеки може да изглежда като мен. Е. Зависи от тях. <laughs> зависи. Да, ти повтаряш постоянно, че зависи от трениращите. Точно така. Добре. Зависи от тях, тяхната воля да ни маркират, да се забавляват и да правят движението правилно. Ави, а как протича една зумба тренировка? Разгрявката, което е много важно според мен. И предполагам, че според всички останали трябва мускулите да са добре загряли, за да нямаме травми. След това започваме с танците, с упражненията и накрая завършваме с разгрявка, която пак е много важна и не трябва да се пропуска. Разтягане. Разтягане и загряването и разтягането се на отважност. Ами, онзи ден четах в групата, че разни свирки купувате, а пък и освен това почти всяка вечер да чувам как се радвате. Луди ли сте или просто се забавляват? За някои може сме луди, но ние се забавляваме и това, което правим страшно разтоварва психически. Много. Тръгваш се от много заеглено. Положително. Благодаря ти много за това кратко интервю. Показвам часовника, след малко започва тренировката по зумба и ще направим пряк репортаж и от нея. Чао, до после! Чао!